Herkese yine iyi, herkese iyi günler arkadaşlar. Kusura bakmayın bardağın ağzım sürüştü. Ee, bu videomuzda gene eğitim videomuz e, eğitim videomuzun serisinin devamı arkadaşlar bu. Bu videomuzda update işlemini göstereceğiz. Web servis ile update nasıl yapılıyor veri tabanına onu göstereceğiz. Bu gördüğünüz şey zaten ee, nedir ismi? Bu önceki dersen kalan bir örnek. Şunu kapatalım. Web servisimizi de kapatalım. Şimdi bu neydi? Insert'tü değil mi? User insert. Aynı şekilde web e, metot olayında alıyoruz arkadaşlar. Kopyaladık. Yapıştırdık. Ne diyeceğiz? User update update diyeceğiz. Update'de ne olacak? Sadece ne olacak? Bakalım. <laughs> Neyi update edeceğiz? Update'de ID'sine göre mi? Yok. Update sadece şey yetkisini update edelim arkadaşlar. Bizden ne istesin? Adamın e, kullanıcı adı ve şifresini eklesin. Yolladığında biz e, eğer kullanıcı adı ve şifresi doğru ise biz bunun e, yetkisini bir yapalım. Misal. Öyle bir şey yapıyoruz. Şimdilik böyle bir biraz mantıksız gibi oldu da her Şöyle Ctrl C diyelim da Kapatalım. Şimdi geldik aşağıya. Yapıştırdık. Hemen buraya hiç yorulmadan update dedik. Kağıttan tire e, tamam. İkisini zaten şey yapacağız. Fakat buraya bir update kodu yazacağız. Update users yanlış hatırlamıyorsam setten sonra da set where muhabbeti var. Tamam. Unutmuş muyum diye yaptım da arkadaşlar unutmamışım. Ctrl X. Setten sonra ilgili yerler oldu. Tamam. Ctrl X Ctrl X. Şunu insert'e uçuralım. Ee, kullanıcı adı kullanıcı şifresi. kullanıcı şifresi et kullanıcı şifresine göre et 1 dedik. Update dedik arkadaşlar. Yani execute dedik. Kafa gitti kusura bakmayın arkadaşlar saat 3 olduğu için. Ee, WC ismini aldık. Sonra web servisimize geliyoruz. Web servisimize geldikten sonra hemen WC yapıştırdık. Şimdi ee, burada ne olacak? Kullanıcı kullanıcı şifresi yollayacağız zaten. Okey. Tamamdır. Tamamdır. Bu kullanıcı kullanıcı şifresini e, şöyle yapılabilir. Şimdi mantıksız gelebilir <laughs> mimari de. E, adminlerin mesela kendilerine birikim, muhabbet vesaire. Her neyse. Orada bir kurgu yapılabilir. Şu an update işleminin nasıl gösterme olayını göstereceğim size. Yani nasıl yapıldığını göstermek için asıl olayı göstereceğim. Burada tipik gene stokları getiriyoruz. Niye getiriyoruz? Getirmememiz lazım. Çünkü stokları kullanmıyoruz. Niye boş boşuna yapıyoruz? Anlamadım ben de. Silelim. Ele alışkanlığı. Insert'te de kullanmıyoruz. Inserted'i siliyoruz. Insert'i izlemeyen arkadaşlar varsa e, buna geçmesin. İlk başta insert ve stok getirme olaylarını izleyin arkadaşlar. Tam mimariye hakim olun. Anladım ben e, ek olarak neden bunları <laughs> yazdığımızı. Çünkü bağlantı ondan geliyordu. Tamam. Tamam tamam tamam bulmazsa, bula bulaysa okey. Tamamdır arkadaşlar. Ridon STK yollamışız. Okey. Şimdi kullanıcı adı ve kullanıcı şifre yine aynı şekilde olacak. Fakat user update olayını yapacağız arkadaşlar. Çalıştıralım web servisimizi ve aynı şekilde masa üstümüze bağlanalım. Burada yaptığımız işlemlerin gözükmesi için şu an web servisimize bir update çekmemiz lazım. Update servis referans diyor arkadaşlar. Buradaki bakıyor yeni her şeyine varsa kodlar varsa hop servis reference kodlarını yapıştırıyor bize. Şu an çalıştı zaten. Gördüğünüz gibi user update diyor. Kullanıcı adlı kullanıcı şifresine girebilirsin buraya diyor. Tamam. Okay. deneme annesi. Burada yapmamız gerekiyor. Şurada yapacağız. Buradan ne yapacağız? Aynı şekilde bunu işlemi yapalım. Sadece burada değiştirmemiz gereken Ali 1 2 3 mesela Ali Hı. Tamam. Bir try cache blue çakacağız burada. Artı olarak insert değil de stk nokta app user update olayını kullanacağız. Görüleceği üzere. Şimdi burada niye kırmızı e, mesaj box'ı yazdırmadın diyorsunuz. Bir try cache bloğu çakalım. Ee, exec'sini escaption'ı yaptıktan sonra bir mesaj box That's show. Biraz anlatacağım arkadaşlar. Bir yazalım şunu bir. Mesaj vesaire vesaire. Şimdi herhangi bir hata verdiğinde onu yapmak için buraya bir string dgr diyelim. Buradan değeri değerini atalım. Sonra dgr nokta to string değerinde basalım bize ve işlemimiz ne olsun tamamlansın. Fakat Heh, tamamdır. Hangi vata verdiğin dedi. Hop. Au. Nokta hürgün niye unutuyorum ben ya. Şimdi Ali 1 2 3 dediğinde herhangi bir olumsuz hata vermemiz lazım. Mesajı baksaydı stok e, listeli metro servis notu stoklar. Tamam sıkıntımız yok. Görüleceği üzere veri tabanında e, şöyle yapalım. Yenilediğimizde hepsini e, yaptı. Neden diyeceksiniz? Çünkü biz burada ne dedik? View vermedik. Ürün ID'sine ürün ID'sine, user ID'sine demediğimiz için hepsini uçurdu. Bir bir yaptı. Sıkıntı yok. Asıl olayı göstermeye amaçlı. Orada bir view, koy, view koyuyoruz. ID deriz. Buradan da ID yollarız aynı zamanda. Buradan ID yollamayız. Selected ID vesaire. Aynısı işte. Bir şeyler yapılabilir. Ee, user'ı update, update dedik. Tamam. Fakat şifresi değişikse bizi ne döndürecek? Ona bakalım. Hop hop. Olay bu arkadaşlar. Update komutu da bu. Bir sonraki eğitim videomuzda da delete komutunu yapacağız. Büyütme onu bugün yapamam. Yarın cuma günü yapabilirim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.